በአሁኑ ሰዓት ከኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ጋር ተያይዞ እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ አስገዳጅ ሆኗል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ መተላለፊያ መንገዶች፣ ባንኮች፣ መስሪያ ቤቶችና የአገልግሎት ቦታዎች መግቢያ ላይ የእጅ መታጠቢያዎችን ሁላችንም አስተውለናል። እነዚህ የእጅ መታጠቢያዎች ላይ ያለው ትልቅ ችግር ከንክኪ ነፃ ለመሆናቸው ነው። አይበለውና አንድ ሰው ቫይረሱ እጁ ላይ ያለ እንብል፣ ከዛም ቧንቧ ከፈተና እጁን ታጥቦ ንጹህ ካረገ በኋላ ቧንቧውን መልሶ ሲዘጋው ቅድም ሲከፍት ያስቀመጠውን ቫይረስ ይዞት ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ እንዴት ከንክኪ ነፃ የሆነ የእጅ መታጠቢያ በቤታችን መስራት እንደምንችል እንመለከታለን። ከንክኪ ነፃ የሆነ የእጅ መታጠቢያ ፕሮጀክታችንን ለማሳካት መከተል ያለብን አምስት step ኦች አሉ። የመጀመሪያው ለፕሮጀክታችን እንደ አእምሮ ሆኖ የሚያገለግለንን microcontroller መምረጥ ነው። ይህንን ስራ በበቂ ሁኔታ ሊሰሩ የሚችሉ microcontroller ኦች በስፋት ገበያ ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ ያክል Raspberry Pi፣ Arduino እና PIC programmable interface controller chip ኦች ተጠቃሽ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ እኔ አርዲኖ ኡኖ አርስሪ ለማግኘትም ሆነ ለመጠቀም ቀላል ስለሆነ እሱም ብመርጥም ማንኛውም አይነት microcontroller board ኦች ስራችንን በበቂ ሁኔታ ይሰሩልናል። ሁለተኛው step ኣችን የሚሆነው የውሃውን ፍሰት የምንቆጣጠርበትን መንገድ መምረጥ ነው። የመጀመሪያውና ተመራጭ የሚሆነው solenoid valve ቢሆንም እሱን ገበያ ላይ ማግኘት ስላልቻልኩኝ ሌላ አማራጭ ለመጠቀም ወሰንኩ። ሞተር ብንጠቀም ከሞተሩ በፊት መጠቀም ያለባችሁን የቧንቧ አይነት ስትመርጡ መጠንቀቅ አለባችሁ። በተቻለ መጠን የምትጠቀሙት ቧንቧ እና በቀላል ጉልበት የሚዞር መሆን አለበት። በተጨማሪም እንደዚህ አይነት 90 ዲግሪ ቧንቧዎችን ብትጠቀሙ ብዙ ስራ ያቀልላቸዋል። ወደ ሞተሩ ሀሳብ ስንመለስ በመጀመሪያ ልጠቀም ያሰብኩት brushed DC ሞተር ነበር። ይህንንም DC ሞተር ከ Arduino በምናገኘው signal ዙረቱን በ L293D motor driver IC በመጠቀም ለመቆጣጠር ማለት ነው። ይህ ሀሳብ ያልተሳካበት ሁለት ዋና ምክንያቶች አሉ። አንዱ ሞተሩ ለመንቀሳቀስ ከ Arduino የተለየ የኃይል ምንጭ መፈለጉ ነው። ይህም የፕሮጀክታችንን ክብደት ትልቀትና ወጪ ይጨምርብናል። ሁለተኛው ምክንያት የዙረቱ angle ና ፍጥነቱን መቆጣጠር አስቸጋሪ በመሆኑ ነው። እነዚህን ሁለት ችግሮች የሚፈታልን ሁለተኛው የሞተር አማራጭ stepper ሞተር ነው። ይህን ሞተር ከ Arduino በምናገኘው ሲግናል ዩኤልን 2003A ዳርሊንግተን RAIC በመጠቀም መቆጣጠር ይቻላል። ይህ ሞተር ከ brush DC ሞተር በተሻለ መልኩ የዙረት angle ና አቅጣጫውን ለመቆጣጠር ቀላል ነው። የተለየ የኃይል ምንጭ እንዳያስፈልገንም አነስ ያለውን 28 BYJ stepper ሞተር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ሞተር ላይ ያገኘሁት ትልቁ ችግር ደግሞ የዙረት ፍጥነቱ ነው። እዚህ data sheet ኡ ላይ እንደምንመለከተው የዚህ ሞተር ከፍተኛ የዙረት ፍጥነት በደቂቃ ከ10 እስከ 15 ዙረት ብቻ ነው። ይህም ማለት ለአንድ ሙሉ 360 ዲግሪ ዙረት ከ4 እስከ 6 ሴከንድ ይወስድበታል ማለት ነው። እኛም የምንፈልገውን 90 ዲግሪ ዙረት ለመዞር ደግሞ 1 ሰከንድ ስራውን ለመስራት በቂ ቢሆንም ውሃውን የሚከፍትበትና የሚዘጋበት ፍጥነት በጣም ቀርፋፋ በመሆኑ ለውሃ ብክነት ይዳርገናል። ፍጥነት ያለው stepper ሞተር እንጠቀም ካልን አሁንም ለተጨማሪ ወጪና ክብደት ልንዳረግ ነው። ስለዚህ ወደ መጨረሻውና ከላይ የተነሱትን ችግሮች ሁሉ ሊፈታልን ወደሚችል ሶስተኛ የሞተር አይነት ለመሄድ እንገደዳለን። SG 90 servo ሞተር። ይህ የሞተር አይነት የተለየ ኃይል ምንጭ አይፈልግም። ከአርዲኖውም በምናገኘው አምስት ቮልት ያለምንም ችግር መንቀሳቀስ ይችላል። የተለየ የመቆጣጠሪያ IC ም አይፈልግም። አጠቃቀሙንም ስንመለከት የዙረት አቅጣጫውን coding ኡ ላይ የምናስቀምጠው በ angle ስለሆነ ብዙ ስራ ያቀልልናል። ፍጥነቱንም ብንመለከት 60 ዲግሪ ዙረት ለመዞር የሚወስድበት 0.15 ሰከንድ ወይም 150 ሚሊ ሰከንድ ነው። እኛ የምንፈልገውን 90 ዲግሪ ለመዞር ደግሞ 0.225 ሰከንድ ወይም 225 ሚሊ ሰከንድ ማለት ነው። ይህም ከ stepper ሞተሩ በ77.5% ያነሰ ነው። Perfect። አሁን የፕሮጀክታችንን አእምሮና የውሃ ፍሰት መቆጣጠሪያ መርጠናል። ሶስተኛው step የሚሆነው ለፕሮጀክታችን አይን መምረጥ ነው። እጅ ከቧንቧው ስር መኖር አለመኖሩን እንዴት ልናውቅ እንችላለን? ይህንን ስራ የሚሰሩ ብዙ sensor ኦች አሉ። ከእነዚህም መካከል infrared proximity sensor እና ultrasonic sensor ተጠቃሽ ናቸው። እኔ የተጠቀምኩት ultrasonic sensor ነው፣ ምክንያቱም እጄ ላይ ያለኝ እሱ ስለሆነ ነው። ሁሉም sensor ኦች ስራውን በበቂ ሁኔታ ስለሚሰሩልን ለማግኘት የቀለላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ultrasonic sensor የሚሰራው ከፍተኛ ፍሪኩንሲ ያለውን ወይም አልትራሳውንድ የሆነ ድምፅ በ transmitter ኡ በኩል በመልቀቅና ተጋሽቶ የሚመለሰውን ኢኮ ድምፅ በ receiver ኡ በኩል በመቀበል ድምፁ ሄዶ ለመመለስ የወሰደበትን ጊዜ calculate በማድረግ ነው። አራተኛው step ኣችን የሚሆነው ለፕሮጀክታችን የሚሆን የኃይል ምንጭ መምረጥ ነው። እርግጥ ነው ማንኛውም ከ5 እስከ 20 ቮልት የሆኑ DC supply ኦችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት 5 ቮልት የስልክ ቻርጀር ወይም ይህንን 12 ቮልት supply መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ይህንን ፕሮጀክት ለመተግበር የታሰበው ከቤት ውጭ ከሆነ ሶኬት ማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ለዚህም ተንቀሳቃሽ የሆነ power bank መጠቀም እንችላለን። ይህንም power bank በቤታችን ሰክተን full አርገነው የፈለግንበት ቦታ ወስደን ለተወሰነ ሰዓት መጠቀም ይቻላል። እዛው ባለንበት ቦታ ቻርጅ ማድረግ ብንፈልግስ? ለዚህ ትክክለኛው አማራጭ የሚሆነው ነፃ የሆነው የፀሐይ ኃይል ነው። ይህ አምስተኛውና የመጨረሻው step አችን የሚሆነው ሁሉንም የመረጥናቸውን ነገሮች ለአገልግሎት በሚውል መልኩ መገጣጠም ነው። በመጀመሪያ የተመቸንን የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር እንመርጣለን። እኔ ይህንን 19 ሊትር የውሃ ኮዳ መርጫለሁ። ቢሆንም ጄሪካን፣ ባሊ ወይም በርሜል መጠቀም እንችላለን። ካልሆነም ቀጥታ የውሃ መስመራችን ላይም መግጠም እንችላለን። ታንከር ከመረጥን በኋላ ከታችኛው የኮዳው ክፍል ከ3 ሴንቲሜትር ያላነሰ ከፍ ብለን 2 ሴንቲሜትር diameter ስፋት ያለው ቀዳዳ እንበሳለን። ከዚያም በኋላ ቅድም የመረጥነውን 90 ዲግሪ ቧንቧ እናመጣለን። ያነሰ ጉልበት ተጠቅመን ቧንቧውን ለመክፈትና ለመዝጋት እንዲረዳን ሙሉውን ርዝመት እንጠቀማለን። ሁለት ስምንት በአምስት ሴንቲሜትር የሆኑ ጠንከር ያሉ አራት ማዕዘን ፕላስቲኮችን ቆርጠን እናመጣለን። ከዛም እዚህ የቧንቧው እጀታ ጫፍ የሚደርስበት ቦታ ላይ እንበሰዋለን። በመቀጠልም hot glue በመጠቀም እናጣብቀዋለን። ከሱ በላይ ደግሞ ሁለተኛውን ፕላስቲክ ከታችኛው 8 ሚሜ ከፍ ብለን እናጣብቀዋለን። ከፍታውን ለማግኘት እኔ የተጠቀምኩት ብሎን ቢሆንም ማንኛውም ከ8 እስከ 12 ሚሜ ርዝመት ያለው ነገር መጠቀም እንችላለን። ከዛም ከቧንቧው center ትክክል የላይኛው ፕላስቲክ ላይ ለ servo ሞተራችን የሚገጥም እንደዚህ አይነት gear በአሚር እናጣብቃለን። እዚህም ከደረስኩ በኋላ በጣም አስቂኝ ስህተት እንደተሳሳትኩ ገባል ለካ ቧንቧውን በብሎን የሚታሰርበትን ቀዳዳ ሸፍኘዋለሁ። ስለዚህ ያጣበኩበትን hot glue በመበየጃ ድጋሚ በማቅለጥ እጀታውን ካወጣሁት በኋላ እጀታውን መልሼ ቧንቧው ላይ አስሬ እንደነበረው ገጠምኩ። ከላይ በአሚር ያጣበኩትን gear ም ለበለጠ ጥንካሬ hot glue ጨመርኩበት። አሁን ቧንቧችንን ቅድም በስተን ያዘጋጀነው ታንከር ላይ እንገጥማለን። በመቀጠልም ውሃ እንዳያፈስብን የቧንቧውን ዙሪያ በሆት ግሉን እንሸፍነዋለን። ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ultrasonic sensor አችንን በአመቺ ቦታ ላይ ማጣበቅ ነው። እኔ ይህንን ቦታ አመቺ ሆኖ አግኝቸዋለሁ የተለየ ሀሳብ ካላችሁ አሁንም comment ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። መጠነኛ የሆነ የውሃ ንክኪን ለመቀነስ የ sensor ኡን የላይኛውን ክፍል በፕላስተር ወይም ማንኛውም ውሃ በማያስገባ ነገር ብንሸፍነው የተሻለ ይሆናል። አሁን አርዲኖአችንን ፕሮግራም የምናደርግበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በመቀጠልም servo ሞተራችንን እንዳይነቃነቅ ጥብቅ አርገን በዚህ መልኩ ሁለት ፕላስቲኮችን በመጠቀም ከቧንቧው በላይ በሆት ብሉ እናጣብቀዋለን። ከዛም ከታች ያጣበቅነውን gear ሞተራችን ላይ እንገጥመዋለን። በመቀጠልም ለአርዲኖችን ለ power bank አችንና solar panel ኦቻችን በታንከሩ ላይ አመቺ ቦታዎችን መርጠን ካጣበቅን በኋላ ፕሮጀክታችንን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቅን ማለት ነው። ይህ ፕሮጀክት በማንኛውም መተላለፊያ መንገዶች፣ መስሪያ ቤቶችና መኖሪያ ቤቶች አገልግሎት